gli spaghetti freddi, manco la barilla Guardate quanta ragosta che c'è dentro Oggi c'è un po' uno stile wild La spesa di oggi è costata... scopriamo cosa mi sono preso Buongiorno a tutti, la giornata di oggi inizia con un onigiri al mentaico e le proteine Ci vediamo dopo E adesso andiamo dal dentista Queste calamite le voglio anch'io ragazzi Bene, sono appena andato dal dentista e mi sono anche preso l'appuntamento per la prossima volta che vado a fare whitening Oggi ho fatto soltanto un cleaning che in Giappone costa sui 16 euro perché sono 1900 yen Se ci avete ovviamente l'assicurazione sanitaria che comunque è obbligatoria in Giappone Tra l'altro sono andato tipo in pigiama ma vabbè oh. Ecco qua che mi gusta un buon caffè da Starbucks Starbucks e questa torta al matcha sa di limone ed eccoci sulla cima del palazzo del governo laggiù si vede anche lo sky tree non so se riuscite a vederlo in lontananzissima ma quella non ricorda il dolce che ho mangiato a Bali, ve lo ricordate? stiamo andando a cercare da mangiare con Noemi e tanta gente, sembra quasi un Giappo tour. <laughs> tanta gente piace? Cosa bella dei ristoranti in Giappone è che puoi fare la recensione Quindi se li odiate lo potete scrivere A parte che poi lo sanno che l'avete scritto voi Quindi non, non so cosa serva È arrivata la mia pasta fredda Assaggiamo subito gli spaghetti freddi Mmm, chi mi invidia? Assaggiamoli Ma che buoni Dimmi se è buono, adesso lo assaggia Guardate con quale maestria usa le bacchette È buono, vero? È meglio di quello che avete mangiato? Anche la nostra Noemi adesso ci dirà quanti sono buoni gli spaghetti freddi, manco la barilla, che so suonare al flauto, ricordo. Che buoni! Come sono? <laughs> No. Come no? Oddio, ho paura dei commenti che fanno sono bruttissimi. Ma perché? Tranquilla, tanto gli mai di più. Buoni, davvero? Dici davvero? Bene. Però è brutto mangiare da solo. Ne vuoi altri? Ne vuoi di più? No. Ma sono tantissimi peraltro. Non è che li vuole assaggiare, no. Non eh, penso. Non penso. Allora, voi avete presente i Family Mart? Vediamo la maglia Family Mart Però è bella Cioè io se ce l'avessi la metterei Vabbè, salutiamo i nostri amici. Ciao ciao. Eh, non ti ho neanche presentato, presentati. Daniele. Daniele. Li rivedrò uno dei prossimi giorni che li porterò a fare una gita a Coenjo a Sagaia, lo scopriremo, quindi li vedremo prossimamente. Adesso si va al caffè dei Serpenti! Però senza di loro. Ed ecco quel pranzetto di oggi con un curry rice e questa pasta fredda, cioè pure il piatto è gelato. Stiamo mangiando una soba 100% soba. Con l'uovo. <laughs> con l'uovo, sì. cosa bianca è il tororo. Wow, che mangiata, è stato buonissimo. Che bello questo posto un po' tradizionale. Vedete il caldo di Tokyo? Ormai tutti i cucchiaini si stanno sciogliendo, anche le forchette. Oh, guardate quanto è carino Adesso andiamo a prenderci un buon caffè. Uh, guardate com'è caffè in questa stanza Questo sì che è un posto carino per bersi un caffè Guardate che bella armonia floreale che c'ha Tokion sulla sua maglia Dell'acqua Mmm Vedete, devo fare anche i video SMR. Thank you. Ah, mi ero dimenticato questo, ma sono potuto tornare a riprenderlo in questo negozio cinese, quindi adesso lo rimettiamo su. Sono iniziati gli sconti a Tokyo, come potete vedere. Guardate che casino di gente, quante gnocchette di bambù che ci sono qui, tutte a comprare eh, le cose in saldo. La magia di Takesta Dori con tutta sta gente, madonna, madonna. Comunque ragazzi, niente eh, nei caffè, quindi niente latte caffè dei serpenti perché purtroppo non potevi toccarli allora ho detto no allora vi porterò un'altra volta perché io ho la fobia dei serpenti comunque ho molta paura non ne ho mai toccato uno quindi se devo farci il video e devo andare in un posto pieno di serpenti almeno li voglio toccare quindi lo farò la prossima volta quindi adesso lo toccherò per voi qua tutti a mangiare questi super zuccheri filati bene ragazzi sono a Luke Lobster e mi sto per mangiare un panino con dentro dentro una ragosta quindi non vedo l'ora di mangiarlo in realtà lo prendo abbastanza spesso mi piace un sacco però questa volta lo mangerò per la prima volta sul canale assieme a voi ragazzi siete pronti? comunque ecco qua lo scontrino è costato sui 1700 yen quindi sui un po' meno di 15 euro wow eccolo qui beh comunque devo dire che è veramente buono comunque guardate quanta ragosta che c'è dentro ragazzi non male direi sì dai ci è piaciuto Buono, buono, buono, buono, buono, buono, Guardate quanta gente che c'è, ma devo dire che appena aveva aperto questo posto c'era una fila assurda per poterla prendere, però vi assicuro che ne vale veramente la pena, o almeno a me piace tantissimo. Vabbè ragazzi, ho comprato questo per fare la lavatrice e adesso sto scegliendo il riso che questa sera vi preparo un risotto alla giapponese buonissimo. Però non so che riso comprare, prendiamo quello della principessa Tsuya, sono 2 kg, vengono da Yamagata e costano sui 7 euro euro massi ecco qua la spesetta di oggi sono pronto per Masterchef anche questa sera la spesa di oggi è costata 18 mm, euro vedete ci hanno detto che era la 12 siamo andati alla 12 mettiamo dentro i soldi guardate com'è pratico e veloce ecco che esce qua lo lo sconto e eh, abbiamo già finito eh? Zac, il Giappone favoloso Vi piace il mio nuovo cappello? Immaginate perché l'ho preso, anzi ve l'hanno regalato Figo no? Oggi c'è un po' uno stile wild Ditemi se vi piace Adesso si va a cucinare, quindi a dopo Sono andato a farmi mandare i pacchi da Amazon Sono appena andato a ritirarli al combini perché non c'era a casa E con 3000 yen scopriamo cosa mi sono preso Bene ragazzi, scopriamo che cosa nasconde il pacco misterioso Siete pronti? Ed ecco qui il gioco della Wii di Silent Hill Shadow Memory che è un gioco vecchissimo però volevo provarlo poi questo per fare la barba vabbè bene che voglia di provare sto gioco non sapete quanto l'ho cercato non lo trovavo da nessuna parte finalmente ce l'ho yuppie questo per la barba non so se è per la barba di verità comunque me l'hanno dato coi punti quindi bene però mi ricordo che cos'è l'ultima cosa che ho preso a dir la verità questa l'ho presa coi punti non mi ricordo che cosa c'è dentro ah è vero e l'ultimo oggetto misterioso della lista Amazon è questo qua della Pro protein per, per, le proteine, per mescolare le proteine. Bene, bene, bene, bene, sono contento che siamo arrivati. Eccomi a preparare il riso, come vi ho insegnato già nell'altro video, lo facciamo per bene. Questa è una delle cose fondamentali per fare il riso buono, buono, buono, buono, buono alla giapponese. Master Chef, chiamami, anytime. Ecco qua, looks delish qua sapete che è un bel lavoretto quindi io continuo a fare la brava massaia se mi volete come bachelor fermate il video e scrivetelo nei commenti ragazzi eccoci qui pronti a cucinare ragazzi ragazzi verrà buonissimo il riso voi non sapete quanto adoro questi funghi che si chiamano matsutake sono buonissimi di solito sono costosi ma li ho trovati solo a 200 yen quindi non vedo l'ora di cucinarli ragazzi solo per voi ecco che mettiamo questa nel risottino qua che mettiamo anche il nostro pesciolino c'è un profumo ragazzi veramente delizioso ed ecco qui che abbiamo tagliato anche il nostro bello mazzutake adesso lo mettiamo giù giù giù di solito se ne mettono molti meno perché è molto costoso ma non so perché l'ho trovato veramente a così poco questo fungo Mamma mia, dovrei fare anche consigli per gli acquisti Oddio, non è che oggi abbia speso poco eh, però Posizioniamola giù e chiudiamola Adesso qui impostiamo la nostra Suihanki Che fame ragazzi il riso è pronto! Wow! Che meraviglia ragazzi! Non vedo l'ora di assaggiare questo risotto risotto bene ragazzi adesso mi gusto questa buona cenetta assaggiamo questo risotto che mi sono preparato vediamo sembra buonissimo tra l'altro con questi funghi fantastici assaggiamolo è venuto veramente squisito comunque vabbè io mi gusto questa cena